Witam Was w kolejnej odpytajce. E, zanim przejdziemy do właściwej odpytajki, mam taką do Was prośbę, e, w ogóle taką reakcję, podsumowanie naszych ostatnich tygodni. W momencie, gdy zacząłem publikować te codzienne odpytajki, widzę, że Wam się to strasznie spodobało. Mi też, mi też, ponieważ łatwo mi to robić. <laughs> tak jak mówiłem, ja tego nie, nie obrabiam e, tego wideo, po prostu tak jak nagrywam, tak je wrzucam na YouTube'a i publikuję to też przyspieszyło też proces produkcji tych filmów. Także jestem w lesie, nagrywam kilka, kilka może kilkanaście, no kilka, no kilkanaście to może nie zdążę, odcinków i jest fajnie. I dzięki temu idzie do, idę do przodu. Widzę, że Wam się to podoba, widzę, że Wam się, e, widzę to w lajkach i w komentarzach. Ewentualnie zachęcam, zachęcam do tego, żebyście przemyśleli e, rodzaj wsparcia mnie na Patronajcie E, Patronaj to jest, na dole macie e, linka w opisie i, tam w pierwszym komentarzu. Możecie wybrać, do, do, wybrać dowolny próg. 5, 20, 40 zł. No i tam poszli wyżej, ale o tym już nie mówię, bo to są już lekcje takie grupowe, e, żebyście, jak, jakbyście mieli możliwości, to serdecznie zapraszam do tego i zachęcam, żebyście wsparli też moje działanie. To nie są duże kwoty, bo myślę, że 20-40 zł miesięcznie to nie są jakieś tam powalające ilości, a jednocześnie pozwoli mi to w jakiś sposób, może no, kamerę zmienię, nie wiem, coś, coś parę rzeczy technicznie można było ogarnąć. No laptop mój też tam jest, jest, jest, jest, ma tyle lat, ile ma lat i za chwilę też powie nie, pewnie. Jakbyście chcieli mnie wesprzeć i a jednocześnie ja nic, za, znaczy to nie jest tak, że ja chciałbym te pieniądze za nic, bo ja wam mam bonusy, w których mogę wam dać. Te bonusy to są różne sposoby nauki ze mną. Grupa na WhatsAppie, Quizlet, ja o tym piszę cały czas, nie chcę męczyć teraz, ale gdybyście mieli możliwość, zapraszam serdecznie. I teraz właściwy, y, właściwi, właściwa odpytajka. Słuchajcie, zdanie po polsku. Co chciałeś nam powiedzieć? Co chciałeś ty? Nie? Co ty chciałeś nam powiedzieć? I teraz jest. jak macie pomysł na y, wersję polską, niemiecką, to mówcie. E, powiedzcie teraz, róbcie sobie pauzę. Mm, jeżeli nie, to mówię zdanie niemieckie, ale nie pełne. Mianowicie powiem tylko tak: Was, puste miejsce, du uns sagen. I teraz co to w tym pustym miejscu jest? Uwaga, pierwszy wariant willst, drugi wariant woltest, trzeci wariant wolest i czwarty wariant volt. Co będzie? Oczywiście wariant prawdziwy was Voltest Unzagen. Co chciałeś nam powiedzieć? Vol, Voltest. Czasami ta forma przekształcana jest Wolst w języku potocznym. Dzieje się tak. Was Voltest. Dziękuję Wam serdecznie i do kolejnego vloga. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, hej!